ትናንትና እንደተናገር ነው ሂደቱ ፍጹም ሰላማዊ ነበረ። ይሄ ነው የሚባል የጸጥታ ችግር አልገጠመንም። አንዲት ጣቢያ ላይ ብቻ እንደገለጽ ነው ኦሮሚያ ላይ የጸጥታ ችግር ስጋት አለብን በሚል ምርጫ አስፈጻሚዎቻችን ወደ ምርጫ ጣቢያውን ጥለው ሄደዋል። ዘግተው ሄዱበት እሷ ብቻ ናች ያጋጠመን መሰረታዊ የሆነ የጸጥታ የሚባል ችግር ማለት ነው። አማራ ክልል ላይ እንዲሁ አንድ ጣቢያ ላይ እርስ በርሳቸው ዜጎች በሰልፍ ላይ ባለ ግጭት ለተወሰነ ጊዜ የደረጃ ስርዓት ሂደቱ ተቋርጦ እንደነበረ አውቀናል። ስለዚህ በአጠቃላይ ትናንትናውን ቀን ስናየው ከሰላም አንጻር ምንም አይነት ችግር አልነበረበትም። ሁለተኛው ትናንትና ላይ የነበረን ያጋጠመው ችግር አይ ትናንትና ቀን ላይ እንደገና ደግሞ ማታ መዝጊያችን ላይ እናሳወቅ ነው የተወሰኑ ቦታዎች ላይ በሲዳማ ክልል ሱኳን ሙሉ ለሙሉ ምርጫ ክልሎች ነው። በጋምቤላ ደግሞ የተወሰኑ አንድ አራት አምስት የሚሆኑ ምርጫ ክልሎች ላይ የቁሳቁስ የክልል ምክር ቤት ድምፅ መስጫ ወረቀቶቻቸው ሳይደርሱላቸው ቀርተው ማጠናቀቅ አልቻለም ነበር ትላንትና። ስለዚህ ትላንት በገለጽ ነው መሰረት ዛሬ ሲዳማ ላይ እና ጋምቤላ ላይ በዚህ ሰዓት ድምፅ እየተሰጠ ይገኛል ማለት ነው። የማጠናቀቂያ ድምፅ አሰጣጥ ሂደት እንዲያውም እንዳለ ሪፖርት ከሆነ አብዛኛዎቹ ቦታዎች ሲዳማ ላይ አጠናቀናል። የድምፅ አሰጣጥ ሂደታቸውን ስለዚህ አጠናቀው ሲዳማ ዛሬ ነው ማለት ነው ወደ ቆጠራ የሚገቡት። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ትላንትና እስከ ቀኑ አጋማሽ እስካለፈ ድረስ የነበሩ ድምፅ አስጣጢ ሂደቶች ነበሩ። ብዙ ሂደቶች አስፈጻሚዎች በተሰጣቸው አቅጣጫ መሰረት ቁሳቁስ ሲጠብቁ ቆይተው ቁሳቁሱ ያልደረሰባቸው ቦታዎች ላይ ምርጫ ጣቢያዎቻቸውን አሽገው ሲል አድርገው ቃለ ጉባኤ ይዘው ለዛሬ ያስተላልፈው ነበር። ስለዚህ ዛሬ ላይ የድምፅ አስጣጥ ሂደቱን እያከናወኑ ይገኛሉ። ዛሬ ላይ ያለ ድምፅ አስጣጥ ሂደት እናጠናቅቃለን ብለን እናስባለን፣ ሲዳማ ክልል ላይ ማለት ነው። በተመሳሳይ በጋምቤላ በአራትና አምስት ምርጫ ጣቢያዎች ላይ የክልል ምክር ቤቶቻቸው የተጓዥ ምክር ቤት የክልል ምክር ቤት የልብስ መስጫ ወረቀቶች እጥረት ስለነበረባቸው ትላንትና ወረቀቶቹ ሲደርሱ ደግሞ ጊዜው በጣም ዘግይቶ ስለነበረና በተለይ ደግሞ ከምርጫ ክልል ወደ ምርጫ ጣቢያ ትንሽ የ infrastructure ችግር ስላለ ማድረግ ስላልቻሉ ዛሬ ወደ ዛሬ ተላልፎ ነበር። ትናንት ምሽት ላይ የተናገር ነው። ስለዚህ ዛሬ ድምፅ እየተሰጠ ይገኛል ማለት ነው። ድምፅ አስጣት ሂደቱ ዛሬ አጠናቀም ወደ ቆጠራ ይገባሉ። ይሄ ግን ያልሆነባቸው ሌሎች ምርጫ ክልሎች ወደፊት ትናንትና የድምፅ መስጠት ሂደታቸውን አጠናቀው ቆጠራ አከናውነው ውጤት እያሳወቁ ይገኛል ማለት ነው። ስለዚህ ጋምቤላ ላይ በከፊል ትችላለች። ሲዳማ ግን በሁሉም ምርጫ ክልሎች ማለት ይቻላል ዛሬ ተናከሩ ቆጠራ የሚጀምሩ ስለዚህ ከትናንት ወደዚህ የተሻገሩት ለማለት ነው። አንዳንድ ዜናዎች ተሰርተው አይቻለሁ። ቤንሻንጉል ላይ ሁለት ምርጫ ክልል የድምፅ መስጫ ወረቀት እጥረት አጋጥሞ ነበር ትናንትና። ዛሬ ደግሞ ተጨማሪ የኮድ ችግር እንዳለው አንደርስታንድ አድርገናል። ይህ እንግዲህ ለምርጫ ጣቢያዎችና ለክልሎች የሚሰጡ ኮዶች በትክክል record ላይ ችግር ስላገኘ ሁሉም እነዚህ ሂደቶች የተካሄዱባቸው ሁለት ምርጫ ክልሎች ላይ የመርጫ ቁሳቁሶች እንዲዘጉ እንዲቆለፉና quarantine እንዲደረጉ አድርገናል። ስለዚህ ቦርዱ ከዚህ በኋላ እነዚህ ችግሮች ፈቶ እንዴት ነው ሂደት የሚቀጥለው የሚለው የሚወስን ነው ስለዚህ ምናልባት ግን አንዳንድ reporting ኦች ከዚህ ወደ ዜናዎች ላይ እንዳየሁት ከሆነ ምርጫው ተሰርዟል፣ ውጤት ተሰርዟል የሚሉ ሪፖርቶች አሉ። በእነዚህ አይነት ደረጃ የተወሰነ ውሳኔ የለም። እነዚህ ሁለት ምርጫ ክልሎች ብቻ በእጃቸው ላይ ያለው የድምፅ መስጫ ቁሳቁስ በሙሉ ዘግተው ኳረንቴን አድርገው ከቦርዱ አቅጣጫ እንዲጠብቁ አስፈጻሚ ይጠይቀናል ማለት ነው። እንግዲህ እሱ operational የሆነው የኮድና የምርጫ ልብሶች ወረቀት matching ጉዳይ መፍትሄ ሲሰጠው ወደ በኩል የሚሰጥ ተጨማሪ አቅጣጫ ይኖራል ማለት ነው። ሁለት ምርጫ ክልሎች አሶሳና አሶሳ ውሃ ማለት ነው ቤንሻንጉል ላይ ያለ ስለዚህ ከዛ ውጪ ሌሎች ቦታዎች ላይ ትላንትና ምናልባትም ዛሬ ስትዘግቡ እንደዋላችሁት ሙሉ ለሙሉ ቆጠራ ሲካሄድ ነበረ። በዚህ መሰረት ከእያንዳንዳቸው ክልሎች ላይ የምንነሳ ቆጠራ ሳያካሄዱ ያልጨረሱ ብዙ ክልሎች ያሉ ደቡብ ክልል በእኛ ባለን መረጃ መሰረት አስር በመቶ አካባቢ ከሚሆኑ ጣቢያዎች ውጭ ሌሎቹ ቆጠራቸውን አጠናቀው ውጤት ለጥፈዋል። ከደቡብ ክልል በተጨማሪ ደግሞ አዲስ አበባ ላይ በሙሉ ከሞላ ጎደል አብዛኛዎቹ ቦታዎች ላይ ቆጠር አጠናቀናል። በድምፅ በምርጫ ጣቢያ ደረጃ ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ እንደምታውቁት ከምርጫ ጣቢያ ወደ ምርጫ ክልል መጥቶ ከዛ በኋላ የምርጫ ክልል ውጤት የምናረጋግጠው በዛ መሰረት ምናልባት አንዳንድ ቦታዎች ላይ ያጋጥም ያለ ችግር ምንድን ነው? ከምርጫ ጣቢያዎች ወደ ቁጥር አጠናቀው ከተለጠፉ በኋላ በቀጥታ ትናንትና ማታ እንዳሳወቅነው ወደ ምርጫ ክልል ቢሮዎች የሚመጡት አስፈጻሚዎች አካባቢያቸው ላይ የምርጫ ጣቢያ ላይ ውጤት ከተለጠፉ በኋላ መቆየት አይችሉ። ይህንን እንዳለ መረጃዎቻቸውን ይዘው ሪፖርት ማድረግ ባለባቸው ቴፐር ባገ የምንለው መነካቱን የሚያስታውቅ ቦርሳ አድርገው ውጤቶቻቸውን አሽገው ወደ ምርጫ ክልል መጥተው ውጤት ማስረከብ አለባቸው። ያንን እያለው ነው። አዲስ አበባ ላይ ምርጫ ክልሎች ውጤት እየተቀበሉ ነው። ሌሎች ክልሎች ላይ ምርጫ ክልሎች ከምርጫ ከስራቸው ከሚገኙ ጣቢያዎቻቸው ውጤት እየሰበሰቡ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አንዳንድ ግን የመሰረተ ልማት ችግር ያለባቸው ራቅ ያሉ ቦታዎች ላይ ያሉት በዋናነት ለትራንስፖርቶች ጊዜ ይወስድብናል፣ እየሄድን ነው። ነገር ግን ለምርጫ ክልል ቢሮዎቹ እቃዎቹ ለማስረከብ በጉዞ ላይ ነን ያለዋሉ already የደረሱ አሉ ማለት ነው። ስለዚህ ከዛሬ በኋላ ነው ማለት ነው እርምጃ ክልል ደረጃ የሚሆኑ ውጤቶችን ማዳመር ዛሬ ከሰዓቱን ጨምሮ ነገ ከነገ ወዲያ እያለን ውጤት የምንጠብቀው እርምጃ ክልል ደረጃ ያለው የማዳመር ሂደት ማለት ነው። ከተሞች ላይ ትንሽ ሊፈተን ይችላል። ምክንያቱም ብዙም የ infrastructure ችግር ስለሌለባቸው ምርጫ ክልሎቻቸው ጋር ሄደው ሪፖርት አድርገው የምርጫ ክልሎች ድምርን ወዲያው ማወቅ የምንችልበት እድል ወደ ከተሞች ላይ ትንሽ ፈጠን ይላል። ግን በአጠቃላይ የምርጫ ጣቢያ ላይ ያሉትን ጨርሰን ወደ ምርጫ ክልል መምጣቱ ሂደት ጀምረናል። ከዛ ውጭ እንግዲህ ከምርጫ ክልል ውጤትን ማስተላለፍን አስመልክቶ አንደኛው ጉዳይ ከምርጫ ክልል ተነስቶ ውጤቶች ከታወቁ በኋላ ምርጫ ክልል ውጤት አናውንስ ከተደረገ በኋላ ውጤት ይሆናል የሚል ነው። ከሁሉም ምርጫ ክልሎች የፌዴራል ምክር ቤት አምስት መቶ አርባ ሰባት ናቸው። ከዛ መካከል ምርጫ የተደረገባቸው አራት መቶ ምናምን እንዲሁም ደግሞ የክልል ምክር ቤቶች እንዲሁ አጠቃላይ ውጤቶቻቸውን ደምረው ለዋናው መስሪያ ቤት ይዘው መምጣት አለባቸው። ስለዚህ ሁሉንም ውጤት በማዕከል verify የምናደርገው ማለት ነው። ምርጫ ክልል ላይ ጊዜያዊ ውጤት ይለጠፋል። ምርጫ ክልል ላይ ጊዜያዊ ውጤት ከተለጠፈ በኋላ ያንን ውጤት ይዘው የምርጫ ክልል ኃላፊዎች ሁሉም ወደ ማዕከል እንዲመጡ እንፈልጋለን። ለዚህ ደግሞ እንደምታውቁም sensitive material ስለሆነ ውጤት የያዘ የጸጥታ እጀባ ያስፈልገዋል፣ ድጋፍ ያስፈልገዋል። በዛ ድጋፍ መሰረት በዚህ ነት የምናሳውቅ ነው። በክልሎች ያ ድጋፍ እንዲደረግልን ጠይቀናል። በተለይ እጀባና የመኪና ድጋፍ ተደርጎላቸው ያጠናቀቁ ምርጫ ክልሎች እንዳለ ቁጥራቸው በቀጥታ ወደ ማዕከል መጥተው ወደ ውጤትን verify የምናደርግበት ወደ ውጤት ማረጋገጫ ማዕከል እንዲያስገቡ ማለት ነው። ስለዚህ በምርጫ ክልል ደረጃ ድመራ የጨረሱ ምርጫ ክልሎችን በጣም በፍጥነት እንግዲህ አምስት ቀን አላቸው እሱ በዛ ደግሞ ይችላሉ። ግን ከአምስት ቀን በኋላ በተለይ ወደ ማዕከል ውጤቶቻቸውን እንዲያመጡ ይጠበቅባቸዋል። ማዕከል ላይ የ verify አድርገን ምናልባት ጊዜ ውጤት ከዛ በኋላ ደግሞ ከደረሰልን final ውጤቱን በማሳወቅ እነዚህ የምርጫ ክልል ውጤቶች ላይ ነው ማለት ነው depend የምናደርገው ምን መስመር መሰረት አድርገን የምንሰራው። ስለዚህ የመጨረሻ verification ማዕከል ብዙ ማዕከል ላይ የሚከናወነው ያንን ለማድረግ ቅድም እንዳልኩት ከክልሎች ትብብር ጠይቀናል። አንዴ ጸጥታ፣ ሁለቴ መኪና ከሁሉም ምርጫ ክልሎች ላይ የሚመጡት እንዳለ ይህ ድጋፍ እንዲደረግላቸው ዛሬ ማሳውቀናል ማለት ነው። ስለዚህ ቆጠራ እንደጨረሱ እነሱ ምርጫ ክልሎች ላይ ቱታ ያላችሁ ነገር ግን በማስከተል ደግሞ በቀጥታ ወደዚህ ወደ ማዕከል አምጥተው ወደ ውጤት verification እንሄዳለን ማለት ነው። ስለዚህ አቲንክ በጣም ሶስት ጠይቅ የነበረ ጥያቄ ነበረ። የውጤት announcement ዛሬ የለንም አይኖረንም። በየምርጫ ጣቢያዎቹ ሄዳችሁ ልታወቅ ትችሉት። ከነዛ ምርጫ ጣቢያዎች የተሰበሰቡ ውጤቶች ግን ምርጫ ክልሎች ላይ ዛሬ ምርመራውን ከጨረሱ ነገ ምርመራውን ከጨረሱ ሊያወጡ ይችላሉ። ስለዚህ የምርጫ ክልል ቢሮዎችን በተለይ በክልልም በአዲስ አበባ መጣባቸው ከሆነ እነሱ ደግሞ ውጤታቸውን ደግሞ የመለጠፍ ግዴታ አለባቸው። እዛ ላይ ማየት ይቻላል። እኛም ጋር ደግሞ የምርጫ ክልሎች ውጤት ሁሎቻችን ላይ ከደረሰና የ verification process ኡን ካለፈ እንግዲህ legal ም ነው የሚታወቅ የህግ ሂደት ነው። የህግ document ኦች ናቸው። document ኦቹ check መደረግ አለባቸው። አቤቱታ የሚቀርብ ከሆነ በዚህ መታየት አለበት። በማዕከል ደረጃ፣ በምርጫ ክልል ደረጃ እንደዚህ አይነት ጉዳዮች ስላሉት technical የሆኑ ጉዳዮች ያንን አጠናቀው ወደ ፌዝምን ሲመጡ እነሱ technical process ኦች ማለት ማረጋግጠን verify መደረጉን እና reconciliation በትክክል መሰራት ማረጋግጠን እንግዲህ የመጨረሻ ውጤት የምንለው እናሳውቃለን ማለት ነው። ስለዚህ በአጠቃላይ በምርጫ ክልል ደረጃ አምስት ቀን ከዛ በኋላ ምናልባት ጊዜዎች ውጤት ለማሳወቅ አስር ቀን በልዩ ሁኔታ ደግሞ እንደሚያሳየው ምናልባት ምስክራ ቀን ሄዳል ይላል። በአጠቃላይ ውጤት የምንጠብቅበት ፍሬምወርክ እና ጊዜ ግን ይሄ ነው። በዚህ አጋጣሚ ለመጥቀስ የምፈልገው ነገር ዛሬ በጣም ብዙ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ያየን ነበር። በምርጫ ክልል ደረጃ ያሸነፉ ዜጎችን እጩዎችን የመለጠፍ promote የማድረግ ስራ እባካቸው አቆሙ። አንደኛ ነገር የውጤት ምርመራ ከጣቢያዎች ራሱ ተሰብስበው አልቆ በምርጫ ክልል ላይ ያለመጣ እንረዳለን። በተወሰነ ደረጃ ምርጫ ጣቢያዎች ላይ የሚታዩ የእጩዎች ውጤቶች እያዩ በዚህ ምርጫ ክልል ላይ እገሌ ያሸንፏል፣ እገሌ ያሸነፈም የሚል temptation ሊኖረው ይችላል። ሀሳብ መግለጽም አስፈላጊ ነው፣ እሱን አልከለክልም። ግን በጣም ወደ conclusion የሚደርሱ ፓርቲዎች ነበሩ በዚህ የሚያስቸግሩት። አሁን ደግሞ በጣም ብዙ ተከታይ ያላቸው አክቲቪስቶች፣ የማህበራዊ ሚዲያ አንቁራጮች በሁሉ ውጤት ሲያመስሉ ነው ዛሬ። ስለዚህ በተቻለ መጠን ህጉም ላይ እንደተቀመጠው ማንኛውም ሁኔታ ቦርዱ ያልገለጸውን ውጤት መግለጽ ክልክል ነው፣ ወንጀል ነው። ስለዚህ ፖለቲካ ፓርቲዎች ዘንድሮ ከዚህ ሁኔታ በጣም በከፍተኛ ሁኔታ የሰጧቸው መግለጫዎች ከዛ በኋላ ውጤትን ተከትሎ ያሳዩቸው ባህሪዎች በጣም የሚበረታቱ ናቸው። restrain አለው። ማንም ወጥቶ ይህ አለበት መሆን የለበትም የሚል የህግ ጥሰት የሚፈጽም ሌሎችን የህግ ጉዳዮችን የህግ ጉዳዮችን የሚጥስ ማንም የምንም አይነት የፖለቲካ ፓርቲ አባልና አመራር የለም። በተቃራኒው ግን በጣም ኃላፊነት ሊሰማቸው የሚገባ ዜጎች ደግሞ ተቃርኖ እያደረጉ ነው። ያንን ባናረግ ጥሩ ነው። ሁለት ሶስት ቀን ብንታገስ ምርጫ ክልል ላይ የሚወጡ ውጤቶችን ብናይ ምንም ችግር የለውም። ምርጫ ክልል ላይ የሚወጡ ውጤቶችን ስናይ በምርጫ መቀመጫው ወይም ምርጫ ክልል ማን እንዳሸነፈ እናውቃለን። ስለዚህ ከዛ ቀድመን አሄድ ኦፍ አወር ሰርቪስ ሄደን እንደዚህ አይነት comment ኦችን ማድረግ አይበረታታም፣ ትክክል አይደለም፣ ህጋዊም አይደለም፣ ለሂደቱ ብዙ አይጠቅመውም እና ይህንን በጣም በደንብ ለማሳሰብ እንፈልጋለን። እንደዛ አታድርጉም። ጥቅም የለውም። የምርጫ አስፈጻሚዎቻችንን ልፋትን ማክበር አለብን። የህዝቡንም ድምፅ ማክበር አለብን። በምርጫ ክልል ደረጃ በየውጤት ለማዳመር ቁጭ ብሎ ከየአካባቢ የሚሰበስቡትን ዜጎች ስራ ማክበር አለብን። ከዛ ያለፈ ካለም የቦርዱንም ስራ ቢሆን ማክበር ያስፈልጋል። ስለዚህ ይህንን ጉዳይ በተቻለ መጠን ሀሳብ መስጠቱ እንዳለ ሆኖ በተለይ ደግሞ በየጣቢያዎቻችን ይፋ የተደረጉትን ውጤቶች መንገር አይቻልም አይባልም። በየጣቢያዎች ያሉት ውጤቶች ላይ ማውራት መጓየት መነጋገር ይቻላል ግን ጀምረው በዚህ በአንድ ምርጫ ክልል ስር እስከ መቶ ጣቢያዎች ይኖራሉ። መቶ ሰላሳ ስምንት ጣቢያዎች አሉ። እነዚህ ሁሉንም አላየንም። እነሱ ላይ ሁሉ ቦታ ማን አሸነፈ አናውቅም፣ አልደመርንም። ተብለሽን ያሰራል እንደዛ ባላረግበት ሁኔታ እንደዚህ አይነት comment ኦች ከመስጠት ብንጠነቀቅ በጣም ጥሩ ነው እና ይህንን መልዕክት በዚህ አጋጣሚ እንደ ቦርድ ማስተላለፍ እንፈልጋለን። ምናልባት ለ turnout የሚነሳ ጥያቄ ታነሱታላችሁ ብዬ ስለመገመት ትናንት እንዳያችሁት በጣም ከፍተኛ turnout አለ። በከተሞች ብቻ ሳይሆን በገጠር አካባቢዎችም እኛም በኩል ወደ ሀያ ሁለት ቦታዎች ላይ ቲሞች ልከን ነበረ ከማዕከል እነሱ ቢሆን ይህንን ነው ተረድተው የመጡት። ምንም እንኳን ለሌላ documentation purpose የሚሆን የሄዱት ከፍተኛ የሆነ ሰልፍ ትናንትና አዲስ አበባ ላይ ቴክ የመጨረሻው ምጽ አስጣት ሂደት ከሌሊቱ ሰባት ሰዓት በኋላ ነው የተጠናቀቀው። እስከ ሌሊቱ ሰባት ሰዓት ድረስ በጣም ብዙ አስፈጻሚዎች በሌሎች ጣቢያዎቻቸው ቆይተው ዜጎችን ድምፅ ሲያሰጡ ቆይተዋል። ስለዚህ ከዚ አንጻር በጣም immediate የሆነ የተራት ቁጥር ማግኘት አስቸግሮናል። አሁን ይሄ ነው የሚባል ቁጥር ይሄን ያለው መቶ ማለት ነው የሚባል ቁጥር ገና የለንም። ግን በተለይ ምርጫ ክልል ላይ ውጤቶቹ ከወቅን በኋላ ግን በጣም በቀላሉ ምርጫ ክልል ላይ ያለን መረጃ አይተን ተርናውቱ ወይም ደግሞ የተሳትፎ መጠን ምን ያህል እንደሆነ ልንለይ እንችላለን። አሁን በቁጥር መናገር በጣም ያስቸግራል። ግን ከተመዘገቡ ዜጎችን አንጻር በጣም ከፍተኛ የሆነ የድምፅ መስጠት ተሳትፎ እንደነበረበት አይተናል። ይሄ ለቦርዱ በጣም የሚያበረታታ ነው። በተወሰነ ደረጃ በእጩዎቻችን እና ፖለቲከኞቻችን ላይ ድምፅ መስጠት ብቻ ሳይሆን ድምፅ በትክክል ይቆጠርልኛል ብሎ በተወሰነ መልኩ ወርዱ ላይ ያለን እምነት የሚያሳየ ነው። ስለዚህ በዛ በኩል በጣም ደስተኞች ነን። ትናንትና ማታ የቦርዱ ሰብሳቢ እንደጠቀሰችው በጣም ሀርቷል የሚለው ያስደስታል። ይህ እንግዲህ በዛ መጠን እኛም በተቻለ መጠን ብቻ ክልል ላይ ያሉትን ቁጥሮች ለማዘጋጅተን ጥናት ውስጥ እንደነበረ እንግዲህ እናሳውቃቸዋለን። ብቻ ክልል ላይ አብዛኛዎቻችን ውጤቶቻችን የድምፅ የሰጡ ሰዎች ከደረሱ በኋላ ማለት ነው። ስለዚህ በሚቀጥሉት ሊቀመጥ እና ውጤትን አንድ ላይ በጋራ መጠበቅ እንችላለን። በተቻለ መጠን ላይ ነው ትላንትና እንዳልነው ሁሉም ውጤት እስኪመጣ አንጠብቅም። የምርጫ ክልሎች verification ውጤት ለምሳሌ አንድ ምርጫ ክልል ማዕከል መጥቶ verify ካስደረገና ምንም ችግር እንደሌለበት ካገኘ ወዲያውኑ ውጤቶችን እናሳውቅ እንችላለን። ስለዚህ የቶሎ ቶሎ ውጤቶችን የምርጫ ክልሎቹን አንድም ሁለት ነው ማሳወቅ በእኛ በኩል በፍጥነት የምናደርገው የምንፈልገው ነገር ነው። ስለዚህ ሁሉም ውጤት እስኪገባልን ወይም የዚህኛው ክልል እስኪሞላ ወይም የዚኛው እስኪመጣ የመቆየት እቅድ የለንም። ስለዚህ በየምርጫ ክልሉ ቬሪፊኬሽን እንደተጀመረ እነሱ ወደ ማዕከላት መረጃ ማስገባት እንደጀመሩ ውጤቱን የምናሳውቅ ማለት ነው። I think ለዛ ላይ አፕዴት ነው። ተጨማሪ ጥያቄዎች ካለ ወስዳለሁ። በሚወስኑ በምርጫ ጣቢያ ውስጥ ወይም ሁለት መቶ ኪሎ ሜትር በመቶ ሜትር ርቀት ውስጥ ነው የሞቱት ወይም ከምርጫ ጋር የተገናኘ የጸጥታ ችግር ነው። ከምርጫ ጋር የተገናኘ የጸጥታ ችግር የታጣቂዎች ምርጫው መካሄድ የለበትም በሚል ነው እየመለሱ ሄዱ። ጸጥታን አስመልክቶ እንግዲህ እንደሚታወቁት ዋና ኃላፊነት የጸጥታ ተቋማት ነው። በምርጫ ጣቢያ አካባቢ ሁለት መቶ ሜትር ርቀት ላይ ጸጥታ ኃይሎች ከዛ ውጭ ያለው ቦታ ይጠብቃሉ፣ ተሻት ይሄዳሉ እና የጸጥታ ሁኔታ ይቆጣጠራሉ። ስለዚህ በዛ አካባቢ የተከናወኑ የጸጥታ ሁኔታዎች ላይ እንደ ቦርድ comment አናደርግም፣ ምክንያቱም አናውቀውም፣ ጸጥታ አካላት አይደለም። በእኛ በኩል ግን ምርጫ ጣቢያ ላይ የደረሰ ጉዳት የለም፣ ምርጫ አስፈጻሚዎች ላይ የደረሰ ጉዳት የለም። አንድ የምርጫ ጣቢያችን ላይ ያጋጠመን ከደ እንዳልኳችሁ የጸጥታ ስጋት አለብን፣ ታጣቂዎችን አካባቢ መጥተዋል ብለው ምርጫ ጣቢያውን ዘግተው ሄደዋል። ስለዚህ ከዛ ጋር የተያያዘ ከምርጫ ጣቢያ ውጭ ወይም ከሁለት መቶ ሜትር አዲስ ውጭ ያለ የጸጥታ ችግር ካለ የጸጥታ ኃይሎችን በመጠየቅ ተጨማሪ ላይ የተሻለ ያሉ መረጃ መረጃ ማግኘት የሚቻል ይመስለኛል። በእኛ በኩል ግን ጣቢያ መዘጋቱን መዘጋቱንና አስፈጻሚዎቻችን የጸጥታ ችግር ስላጋጠመ ጣቢያው ዘግተናል የምጽ አስጠማ አቃጠላል ብለው መሄዳቸውን ማውቃል። ጣቢያው ላይ የደረሰን ችግር የለም። አስፈጻሚዎቻችን ላይ የደረሰን ምንም አይነት ጉዳት የለም በዚህ ሂደት ውስጥ ማለት ነው። ለእኛ ሪፖርትም ሲያደርጉልን ያው በአካባቢ ላይ የጸጥታ ስጋትና ፍርሃት ስላለ ነው። የወጣ ነው ያሉ። ሁለተኛው የካርተር ማዕከል የካርተር ሴንተር ታዛቢ የተባለውን አስመልክቶ መረጃውን ሰጥተናል። የካርተር ሴንተር ዓለም አቀፍ ታዛቢ አይደሉም። ግለሰቡ በእርግጥ እንደ ማንኛውም ድጋፍ እንደሚሰጡ ዓለም አቀፍ ተቋም በታዛቢ የሚሰራው በእንግድነት አዘገስ ነው ከኛ ከኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ባጅ ውስጥ ስለዚህ ማለት ማለት ነው ልዩ ጎስቶ ግብሮች የምንላቸው የልዩ ገዳማች በተለያየ ሁኔታ እንዲጫለቱ የሚከታተሉ ነገር ግን የመታዘብ ስራ ከሚሰሩ አካላት ከፓርትነር ድርጅቶች ከኤምባሲዎች ከመሳሰሉት የሚሰጥ ባጅ ነው። ስለዚህ የካርተር ሴንተር ታዛቢ የለውም። ኢትዮጵያ ውስጥ ለመታዘብ የሚመጣ ሚሽን የላቸውም። እንደ ግለሰብ ግን እና እንደ ተቋም ድርጅቱን ወክለው መጥተው የውጭ ሂደቱን ለማየት ነበር የመጡት። ትናንትና ከጸጥታ ኃይሎች እና ከፖሊስ ሰምተናል በሆቴላቸው እና በሕክምና እና በመንግስት ፖሊስና በሌሎች ተቋማት እየታየ እንደሆነ ነገር ከምቻው ጋር ምንክልነት ያለው ዜናው ሰምተናል። ላዝነን እኔ ደግሞ በግሌ የምታማካቸው ግለሰብ ናቸው በአጠቃላይ ሁኔታ አሳዛኝ ነው፣ ግን ከፖሊስ ለሰማነ ከሆነ የጤና ችግር ነው የሚለው ሪፖርት ተደርጎ ያዩት ሆቴል ክፍላቸው ውስጥ ሪፖርት ተደርጎላቸው ከሆቴል ክፍላቸው ውስጥ ወረቀቱ ቤተው ሪፖርት ተደርጎ ፖሊስ ሄዶ ያጣራው ስለዚህ ቀጥተኛ ከምርጫው ጋር የተገናኘ ነገር አይደለም። እሳቸው በድርጅት ምርጫ ያለመታዘብ ሳይሆን እንደ ማንኛውም ዓለም አቀፍ ድርጅቶች ሆኖ በግል መፈለገስ ምርጫውን ሊያዩ የመጡ ናቸው እና ከምርጫው ጋር ቀጥተኛ ግንኙነት ባይኖረው አሳዛኝ ነች። በጣም አሳዛኝ ኢንሲደንት ነው። ሌላ ጥያቄ ውሰድ። አመሰግናለሁ። ቅድም እንደገለጹት እስከ ሰባት ሰዓት ከምሽቱ ድምፅ ሲሰጥ እንደነበረ ይታወቃል። እኛም በዚህ በአዲስ አበባ ተዘዋውረን ስንመለከት አንዳንድ ምርጫ ጣቢያዎች ላይ በዛ ላይ ድምፅ ሲሰጡ የነበሩ ሰዎችን አነጋግረን ነበር እና የአስፈጻሚዎች የክህሎት ችግር እንዳለ በደንብ ሰዎች ሲናገሩ ነበረ። ምናልባት እስከ ሰባት ሰዓት ሊቀር የቻለው የአስፈጻሚዎች ችግር አለ ደግሞ ተብሎ ሊገመት አይችልም ወይ የሚለው ነው። ሌላው ትናንትና በአንዳንድ ምርጫ ጣቢያዎች ላይ ዋና ሰብሳቢዋ በተገኙበት ትክክለኛ ታዛቢ ያልሆኑ ሰዎችም ተገኝተው ነበር እና እነዚህ አይነት ችግሮች ለዚህ አስተዋጽኦ አላደረጉም ብላችሁ ታስባላችሁ? ለምን አስተዋጽኦ ለእሳቱ መገፋት ነው። የአስፈጻሚዎች አቅም ችግር አለው የሚለውን I think ከአስፈጻሚዎች ምልመላ ጋር የተገናኘ ሁሌ የሚለውን ነገር ሊገባ እንደምታውቁት የአስፈጻሚዎች ምልመላን ከመጀመሪያ ጀምሮ ስናነሳው ሁለት ነገር ነው። አስፈጻሚዎች ምልመላ አንደኛው technical ስራ ነው። ይህን ማድረግ የሚችሉ ምርጫውን ማስፈጸም የሚችሉ እና ከፍተኛ የሆነ ክህሎት ያላቸው form ኦችን መሙላት፣ ቃለ ግባዎችን መያዝ፣ መከተል መቁረጥ መቁጠር የሚችሉ ዜጎችን መምረጥ አንድ ነገር ነው። የቴክኒካል ሳይድ ነው። ሌላኛው የፖለቲካል ሳይድ ነው። ፖለቲካ ሳይሆን ደግሞ ገለልተኛ የሆኑ ከሴቶች ጥርጣሬ የሚያጭሩ መሆን ላይ የነበሩ ሂደቶችን ማሻሻል፣ ገለልተኛ አስፈጻሚዎችን ማግኘት፣ ፖለቲካ ፓርቲዎች የሚስማሙባቸው አስፈጻሚዎች እንዲሆኑ ማድረግ፣ አስፈላጊ የሆኑ ስኬት ደግሞ ፖለቲካ ፓርቲዎች ራሳቸው comment አድርገው ችግር ያለባቸው አስፈጻሚዎች ናቸው ብሎ ካሉ ደግሞ እነሱን ከአስፈጻሚ ዝርዝራችን ላይ አውጥቶ በሌሎች አስፈጻሚዎች መተካት የሚባለው ደግሞ ሌላኛው በፖለቲካ ሳይሆን ያለው ሁኔታ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱን ስናየው የአስፈጻሚዎች ምልመላን ጀምሮ በተለይ ቦርዱ የምርጫ ሂደት የምትከታተሉ በጣም ብዙዎቻችሁ የምታስታውሱት የምንመለመላቸውን አስፈጻሚዎች መጀመሪያ በተኝነታቸው መጀመሪያ የእኛን መስፈርት ማሟላታቸውን አረጋግጠን ከዛ በኋላ ለፖለቲካ ፓርቲዎች ይሰጣለን። ፖለቲካ ፓርቲዎች ገለልተኝነታቸው ላይ ጥያቄ ያላቸው መልሰው ያነሳሉ። ያንን ካነሱ በኋላ ችግር አለባቸው የተባሉትን እያየን ደረጃ በደረጃ በፖለቲካ ፓርቲዎች ዘንድ አቤቱታ የቀረበባቸውን አስወጥተን በሌሎች እየተካሚ ስለዚህ በዚህ ሂደት ውስጥ በሁሉም ቦታ የተሳተፉ አስፈጻሚዎቻችንን በፖለቲካ ፓርቲዎች እንዲያዩዋቸው አድርገናል፣ politically ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ በተለያዩ ተጨማሪ ሰዎች በምንጨምርበት ወቅት ፓርቲዎች ራሳቸው አንድ ላይ በሚወዳደሩበት አካባቢ በጋራ ተስማምተው recommend የሚያደርጓቸው አስፈጻሚዎች ካሉ እንቀበላለን ብለን ከጋራ ምክር ቤቱ ጋር ባለ ስንሰራ ቆይተናል። ከዛ አንጻር politically የገለልተኝነት ችግር ወይም ደግሞ የፖለቲካ ገለልተኝነት ችግር እንዳይኖር ያደረግነው ጥረት በጣም ተሳክቶ ብለን እናስባለን። ከሞላ ጎደል በሌላ በኩል ግን በተወሰነ ደረጃ መራጮች ምዝገባ አሁንም ደግሞ አላቀም እንግዲህ በድምፅ አሰጣጥ ሂደትም በእኛ በኩል በድምፅ አሰጣጥ ሂደቱ ከመራጮች ምዝገባ በጣም በተለየ ሁኔታ ከፍተኛ አቅም technical አቅም አሳይተዋል ብለን የምናምን አስፈጻሚዎቻችን ግን እነዛ ሆኖ የቴክኒክ ጉዳይ የአሰራሮችን የመረዳት ጉዳይ የመሳሰሉት ጉዳዮች ሲያነሱ ቆይተዋል። አቅም ለመገንባት እንደምታውቁት መጀመሪያ ላይ የመራጮች ምዝገባ ከማድረጋችን በፊት ስልጠና በመካከል ላይ ድጋፍ ጥያቄ ሲጠይቁ ምላሽ የሚሰጣቸው የስልክ ነፃ የስልክ መስመር በማስከተል በአማኖች እንደገና አትመን በእጃቸው ላይ እንዲሆን ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ለድምፅ መስጫ ቀን ተጨማሪ ስልጠና ለድምፅ መስጫ ቀን ተጨማሪ ሊፈር የሚያደርጉት ማለት ነው። ከዛም ደግሞ ተጨማሪ ድጋፍ ካስፈለገ በነጻ የስልክ መስመር ደውለው ጥያቄዎቻቸው የሚያቀርቡበትን ሂደት አመቻችተናል። እንግዲህ እነዚህ ሁሉ አንድ ስታዩት የአስፈጻሚዎቻችን አቅም ለመገንባት ያደረግነው ጥረት ይህንን ይመስላል። ይህ አንደኛው። በሌላኛው በኩል ደግሞ አስፈጻሚዎቻችን ሁሉም የመጀመሪያ ዲግሪ ያላቸው ወይም ደግሞ በተመጣጣኝ ሁኔታ ረጅም ጊዜ ስራ ልምድ ያላቸው በምድ ምልመላ ያካሄድ ነው። ስለዚህ ምርጫ ከሚያስፈጽሙት መካከል በትምህርት ብቃታቸው ከዚህ ያነሱትን አታገኙ። እነዚህ ሁላ ነገሮች አንድ ላይ ሆነው አስፈጻሚዎች አንዳንድ ቦታዎች ላይ በነገራችን ላይ ሁላችንም ማመስገን የሚገባል እስከ ሌሊት ድረስ ያለምንም መሰልቸት በጣም አድካሚ የሆኑ ከጠዋት አስራ አንድ ሰዓት ጀምሮ ምርጫ ጣቢያ ላይ ተገኝቶ ከፍተኛ ጥረት አድርገዋል። በአሰራራቸው በድሎቱ ሲያሳዩ አላገኘናቸውም። ወይም ደግሞ እነዚህ እነዚህ አይነት ፓርቲዚያን የሆነ ወገንተኝነት ያሳያል አሰራር የሚባል መሰረታዊ የሆነ ሪፖርት በተለይ ደግሞ ሂደቱን በጉልህ ሁኔታ የሚቀይር የሚያበላሽ እና ፖለቲካ ለሆነ ነገር ሲሰሩ አላገኘንም። በዚህ በጣም ደስተኞች ነን። አስፈጻሚዎቻችንን በዚህ አጋጣሚ ማመስገን ፈልጋለሁ። ማህበራዊ ሚዲያ ላይ እንዳያቸዋቸው ሌሊት ቆጠራ አከናውነው እዛው ምርጫ ጣቢያዎቻቸው ላይ አድረው ውጤቶቻቸውን ለጥፈው ወደ ምርጫ ክልሉ ላይ የመጡ በጣም ብዙ አስፈጻሚዎች አሉ። ስለዚህ በአንድ በኩል ይሄ የምንከፍለው ክፍያ ይሄ ነው የሚባል አይደለም። አብዛኛው ስራ በጣም ሌሎች አደባባይ ወጥተው ድምፃቸውን ስለሰጧቸው ለእሱ ድምፅ ታማኝ ሆነው ይህን ተግባር ለማከናወን የሞከሩ። ስለዚህ ከዛ አንጻር ስናየው የቁርጠኝነት ችግር የለባቸው፣ የፖለቲካ ገለልተኝነት ችግር በአብዛኛው የለባቸው። ስለዚህ ያጋጠመ ችግር የሚባለው technical የሆነ የአቅም ችግር ነው። የአቅም ችግሩ ደግሞ እንዳልኩት በእኛ በኩል ያደረግናቸው ጥረቶች አሉ። ከነሱ ጥረቶች በተጨማሪ ደግሞ የትምህርት ብቃታቸውም ያንን የሚመስል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ፓርሽሪ አገሪቷ ያላት የአቅምም ይሄ ነው ማለት ነው። በዛ አንጻር ይችላል። በሀገራችን ውስጥ የመጀመሪያ ዲግሪ አግኝቶ ለዚህ ሁሉ ያገሩ ግንባታዎች ተደርገው ሂደቶቹ ላይ የተወሰኑ መሰናክሎች ካሉ እንግዲህ ሂደቱ የሚመስል ነው ማለት ነው። ምርጫ ማስፈጸምም አዲስ ልምድ ነው እንደምታውቁት። ምክንያቱም ከዚህ በፊት ምርጫ ያስፈጸሙ አስፈጻሚዎቻችን የገለልተኝነት ጥያቄ ስለሚነሳባቸው በዚህ ነው ዙር ማንንም አላካተትንም። ሁሉን ፓርቲዎች ጥያቄ መሰረት ሙሉ ለሙሉ አዲስ ምርመራ የሚያካሄድ ነው። ስለዚህ ከዛ አንጻር ሲታይ ያልክ ለተአማኝነት የከፈልነው የ efficiency cost ሊኖር ይችላል። ግን ከሞላ ጎደል መጨረሻ ላይ ውጤቱ ላይ አስፈጻሚዎቹ አንገላቱ ረጅም ሰዓት አቆሙ እንጂ አስፈጻሚዎቹ አጭበረበሩ የሚል comment ስለሌለ በጣም ደስ ሌላ ጥያቄ ይብዛል። ኦሮሚያ ላይ አጋጠመ ተብሎ የተቋረጠው ምርጫ ምን ሆነ? ቦርዱ ምን ወሰነ? አንድ ጣቢያ ላይ ብቻ ያጋጠመችን። ስለዚህ እስካሁን ድረስ እዛው ያሉት ሁኔታዎች እንዳለ quarantine አድርጋ ይዘናል። የምናሳውቅ ነው የሚሆነው ምርጫ ክልሉ ላይ ያለው ሁኔታ የሚቀየር ነገር ከሆነ ለምርጫ ክልሉ የምናሳውቅ ነው የሚሆነው። ግን አሁን የጸጥታ ችግራቸው ኢንሹር ባልተደረገበት ሁኔታ ተመልሰው ምርጫ ጣቢያ ከፍተው ምንም አይነት ምርጫ አላከናወኑም። ስለዚህ ገና ነው ማለት ነው። የምርጫ ጣቢያዎቹ በጊዜያዊነት በወጡት ውጤቶች ዙሪያ ቅሬታ ያቀረበ አካል ነው። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ከትናንቱ የድምፅ ስርዓት ስነስርዓት በኋላ የቀረበ አቤቱታ በተለይም በሂደቱ ላይ የቀረበ ሁለቱም የለም ሁለቱም የለም። ዛሬ ጊዜያዊ ውጤቶች ከወጡ በኋላ የቀረበ አቤቱታ የለም። ግን የአቤቱታ process ኡን ራሱ የተወሰኑ ነገሮች አሉት። ምርጫ ክልል ላይ ማቅረብ ይቻላል። ከምርጫ ጣቢያ ሄደው ምርጫ ክልል ላይ ኮንሶል አንድ ሲደመር ለምርጫ ክልል ቅሬታ ሰሚ የሚቀርብበት አሰራር አለ። ወደ ፍርድ ቤት ወደኛ የሚመጣበት አለ። ከዛ ወደ ፍርድ ቤት የሚሄድበት አለ። ከዛ ውጭ በአጠቃላይ ትናንትና ላይ መሻሻል ያለባቸው ቶሎ ቶሎ ቦታ እዚህ መስተካከል እዚህ ቦታ እንደዚህ ሆነ በጣም እሶ ተሰልፏል ሰዓት ይቻላል እዚህ አካባቢ ላይ ወኪሎቻችን አልከቡልም እንዲገቡ አርጉልን የሚሉ ኢሚዲየት መሻሻል የሚጠይቁ በጣም ብዙ ስራዎች መታወቅናል። በዲስኮቻችን ሙሉ ቀን ስንመልስ ይሆናል። አንዳንድ ወኪሎች የዩኒቨርሲቲ ጥያቄዎችን ሲያዩ እሱ ስንመልስ፣ አንዳንዶች access ማድረግ አልቻለም ሲሉ ስንመልስ፣ አንዳንድ ቦታ ደግሞ ችግር አጋጠመ ሲሉ ትናንት እንዳያችሁት ስንመልስ መሻሻል ያለበት ስንል ነው። እስካሁን ግን officially contest የተደረገ ውጤት የለም። for that matter I think በምርጫ ክልል ደረጃ ውጤት ሲያወጣ contest የሚደረግ አይመስለኝም። legally ግን ምክንያቱም ምርጫ ጣቢያ ላይ ልዩነት ካለው የምርጫ ጣቢያ ላይ ያለ የፖለቲካ ፓርቲ ወኪል እዚህ ውጤት ላይ ልዩነት አለ ብሎ ፈርሞ አስመዝግቦ ወደ ምርጫ ክልል የሚሄደው ስለዚህ ምርጫ ክልሎች ላይ ይመስለኛል አብዛኛው contest የተደረጉ ውጤቶች የሚታዩት። እስካሁን ግን ደግሞ በቦርዱ በቦርዱ በኩል እንደተቋም ይሄ ቦታ ላይ ያሉ ውጤቶችን አስመልክቶ የመባለ ሸክርታ ግን የለም። ከዚህ ጋር ተያይዞ ሌሎች እርምጃ ጋር ያው ሰዎች የሚሆኑ እስከ አስራ ሁለት ሰዓት ብቻ የተሰለፋችሁትን ከሶስት ሰዓት እናስተናግዳለን ብለው የለንም። እኛ ጋር ባጭሩ ነው መለስ ያለ በአጠቃላይ የመጡልን ሪፖርቶች አሉ። ለምሳሌ ሰባት ሰባት ስምንት ላይ የመጡልን አሉ። ሰልፍ ላይ ያለው እስከ አስራ ሁለት ሰዓት ያለው ብቻ ነው የሚቀበለው፣ ከዚህ በኋላ ሰው አንቀበል ብለዋል ተብሎ የመጣን ሪፖርት አለ። አስተካክለናል። አስፈጻሚዎች ነው ድምፅ አሰጣጥ ሂደቱ ሶስት ሰዓት ላይ ስለሚቀጥል ከዛ በኋላ ደግሞ መስመር ላይ ያለ ሰው ፖሊሲ ባይ ሰዎች ውስጥ አለበት ሞቢል ማለት ነው። እኛም ጋር ምሽቱን ሰባት ሰባት ስምንት ላይ እዚህ ጣቢያ ላይ እንዲህ ችግሮች አሉ አሉብን ተመለሱ ይኖራል ብለው ያሉናሉ። ተጫጣቢዎችን ነግረን ሰው መለሳት ችሉ ብለን አስተናግደናል። ስለዚህ እውነቱን ለመናገር አዲስ አበባ ላይ ሳናስተናግድ የቀረነው ሰልፍ ላይ የነበረ ዜጋ አለ ብዬ ለማለት እኔ በጣም ቸግረኛል። ሙሉ ሌሊቱን የሰራ ነው። በጣም ብዙ ሰዎች እያንዳንዱ መጨረሻ ሶስት ድረስ በተለይ ደግሞ ረጅም ሰልፍ የነበረባቸው አስተናግደዋል እና ከዛ አንጻር ስናየው እንደዚህ አይነት irregularity የተፈጠረ አይመስለኝም። ከተፈጠረ ደግሞ ቅድም እንዳልኩት በጥቆም መለስኳቸው ነገሮች ነው። እስካሁን officially ነኝ ያልደረሰን ነገር። ትናንት ጋዜጣዊ መግለጫ ሰጥተዋል። የሀገር ውስጥ ታዛቢዎቹ አንደኛው ቡድን መቶ ምናምን መስሎ የያዘው እና ወደ አራት ሺህ የሚጠቀሱ ታዛቢዎች ያሰማራ ቡድን መሰለኝ ትናንትና የፕሬስ ኮንፈረንስ ሰጥተዋል። እናንተ እኛ ጋር የመጣ ቴክናዊ ግን ሰሞኑ ይመጣል ብዬ ነው የማስበው። የመታሰብ አንደኛው አካል የውጤት አለመሰብክሉ ያያሉ እንደምታውቁት የመስናት ብቻ ለስጫታን ብቻ አይደለም የውጤት አሰራር ይፋ አደራረግን እና ከዛ በኋላ ያሉትን ሂደቶች ምክንያቱም ቀድመ ምርጫውን የምርጫውን ቀን ቀንና ከዛ ምርጫ ምርጫ ቀጥሎ ቀን የሚያዩት እሱን አይተው ነው ያደርሱናል እንደምናስበው እስካሁን ድረስ ያደረሰን የለም። ይሄ ነው ብሎ ለኛ ተቀርበ የለም። ለእናንተ ግን በተወሰነ ደረጃ preliminary ሪፖርት የሚሉትን በዕለቱ የሄዱትን ነገር አድርገዋል። ከኛ assessment ጋር ወይም ከኛ ግምገማ ጋር ብዙ የተለየ ግምገማ ያላቸው አይመስለኝም። ነገር ግን ያው ሲቀርብ ዋና በዋናነት በጣም ክፍት የሆነ open የሆነ process ለሚማመቻ በጣም ብዙ ሰዎች እንዲሳተፉ ፈልገናል። ባስ በታዛቢነት ብዙ አወሩ ላይ ታዛቢ ሆኖ በየጣቢያዎቹ ይገኙ ነበሩ። ቀዳሚ ነበሩ ሲታዘቢ የነበሩ ነበሩ። የምርጫ ሂደትም በምርጫ ክልል ላይ ያለውን ሁኔታ አሁን ይታዘባሉ። የታዘቢ ተባዮች እስካላቸው ድረስ ስለዚህ ከዛ አንጻር ስራ ትንሽ አርቢ ሊሆን ይችላል ለማሳወቅ ለሚዲያ እና ለማህበረሰቡ ቶሎ ቶሎ ነገር ሊናገሩ ይችላሉ። ለእኛ ግን ትንሽ ሰብሰብ ያለ ሜቶዶሎጂዎችን በዛ ላይ መሰረት ያደረገ ስለሚሆን recommendation ማቅረብ ስላለባቸው ትንሽ ጊዜ የሚወስድ ይመስለናል። ግን መሰረታዊ የሆነ ታዛቢዎች ላይ ያጋጠመ ችግር የለም። በስብሪታቸው በተያያዥ ጉዳዮች አንድ ፓርቲ ያጋጥናል በጀሞ እሱን መልሰናል። አንድ specific ምርጫ ጣቢያ ከሆነ አይነት ሪፖርት አድርገው figure out ማድረግ ይቻላል። አንድ ምርጫ ጣቢያ ላይ በልዩ ሁኔታ እጩ እንዴት እንደማይኖር አላውቅም፣ ምክንያቱም ወረቀቱ አንድ ግን በአጠቃላይ የመለስ ነው ምንድን ነው ከዚህ በፊት ምናልባት በጣም ደጋግሜ የተነግሬዋለሁ። ፖለቲካ ፓርቲዎች እጩዎች ምዝገባና የእጩዎች መተካትን አስመልክቶ በጣም ብዙ እድል ነበራቸው። የመጀመሪያው ሂደት ላይ በአጠቃላይ ምዝገባ በምርጫ ክልል ደረጃ ያከናውናሉ። ከዛ ቀጥሎ የፖለቲካ ፓርቲ list የሚባለው ዝርዝር ለእኔ ያቀርባሉ። ከዛ በማስከተል ያንን list ኣቸው ላይ ያለና የሌለ ሰው እና በምርጫ ክልሉ ላይ ያለ ሰው እያል እያስታረቀን እንጠይቃቸዋለን። ለእሱ confirmation ይሰጣሉ። ከዛ ቀጥለን የድምፅ መስጫ ወረቀት ballot ወይም ደግሞ ሎተሪ የሚባለው ሎተሪ አውጥተን እሱ ላይ ደግሞ እያንዳንዱ በድምፅ መስጫ ወረቀት ሎተሪው ሲወጣ ሎተሪ ላይ ያላቸው ድምፆች የት ያደርጋሉ። ከዛ ቀጥሎ የገንዘብ ድጋፍ የምናደርገው የእጩዎቻቸውን ቁጥርና የገንዘብ ድጋፍ መጠን ያረጋግጣሉ። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ዝርዝሩ ነገር ይፋ ስናደርግ እዛ ላይ እጩዎቻቸውን ያረጋግጣሉ። ስለዚህ በእነዚህ ሂደቶች ሁላ ውስጥ ያልተካተተ ማንኛውም አሜሪካ ወሮ አይቀበል ሰዋቸው መልስ እሱ ነው። ግን አንድ ምርጫ ጣቢያ ላይ በልዩ ሁኔታ የትምህርት ችግር ኖሮት ካለ እርግጠኛ ነኝ የፓርቲ ወኪሎች እዛው ይኖራሉ። ስለዚህ የፓርቲ ወኪሎች ቅሬታቸው ላይ ሲይዙና በምርጫ ክልል ላይ ሲመጣ የምርጫ ክልል ስም የሚወስድ ምርጫ ይነግራቸዋል ማለት ነው። አንድ ጣቢያ ላይ ብቻ ሆና የትምህርት ችግር ከሆነ Բարտակարային դեպոչակերուս նստածկվա յացածկվա ճուիկը ուսասրտու նորոջ որում ռամայկավը ասամակ Մասկու կարորակով ես։ Սոմալին ամ Թկրայի կնդր նյումբարի ուջի թոսոր ուտոչ մրջատներ արարը։ Իտոքեշ կմիկամ սմար պարմասավատոն արարը։ Բակուտում ես ասարի չախար դնազի በክልል የሚያክል መቀመጫ ነው። ሶማሌ ክልል የሚያክል መቀመጫ ነው። ከዛ ደግሞ ሌሎች የቤጅነው ቁጥር አማራ ክልል ላይ የማይደረግባቸው ቁጥሮች አሉ። ይሄ ቁጥሩ መገለጽ ይችላል ተገልጿል። think refer ብታደርጉ ከዚህ በፊት ሳምንቱ ሙሉ ስናወራ የነበሩትን መግለጫዎች ልታገኟቸው ትችላላችሁ። በወረቀቱ ማተመሰተናል website ኣችን ላይ እሺ፣ እሱን refer ማለት ትችላላችሁ። የትግራይ ክልል መጀመሪያ ካላለሩም ስናወጣ እንደምታውቁት ትግራይ ክልል ላይ የሚካሄደው ምርጫ calendar ኣችን ውስጥ አልከተትንም። ምክንያቱም በወቅቱ የምርጫ ሂደቱ ስንጀምር የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅም ስለነበረ ያኔ የሰጠነው ምክንያት በተለይ በ lower structure ኡ ዝቅተኛው የክፍል ላይ ምርጫ ለማገዝ የሚችል structure ወይ መዋቅር እስኪኖር ድረስ እዛ ላይ ማካሄድ እንቸገራለን። የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅም ስለነበረ በወቅቱ ላይ አላከናወኑም። ስለዚህ calendar ውስጥ መጨረሻ ያስገባ ነው ማለት ነው። ከዛ ውጭ ነበር የምርጫ ዝግጅት ስናደርግ የነበረው ዝግጅት ካደረጓቸው ቦታዎች መካከል አንዳንዶቹ ወይም ከተቀነሱት አብዛኛዎቹ ማለት ይቻላል የጸጥታ ችግር ያለባቸው ቦታዎች በአሁኑ አንድ ላይ የምናደርገው በሁለቶች September ስድስት የጸጥታ ችግር የመራጮች ምዝገባ ስናከናውን ያጋጠመባቸው ቦታዎች በተለይ ደግሞ ማለት ነው። ከዛ ውጭ ደግሞ የተወሰኑ ወደ ሀያ ምናምን ምርጫ ክልሎች ደግሞ በድምፅ መስጫ ወረቀት ህትመት የተነሳ አብሮ መስከረም አንድ ላይ ማነው ነው ጳጉሜ አንድ ላይ የሚደረገው አሉ። ይሄ ደስ በተደጋጋሚ በተደጋጋሚ በተደጋጋሚ share አድርገናል። refer ብታደርጉ ታዩታላችሁ። ነገር ግን እንደዛ ሆኖ ወደ አራት መቶ ምናምን አካባቢ የመቀመጫዎች ላይ መውጫ ነው። ስለዚህ ከመንግስት መመስረት አለመመስረት ጋር ምንም የሚያገናኘው ነገር የለም። አንደ የመንግስት መመስረት የሚያስፈልገው ሀምሳ plus መቀመጫ በላይ ወይ በላይ በጣም ከፍተኛ የሆነ ልብስ ማሰጣት ሂደት ትናንትና ከሆነናል በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ቋሚ ያደረገ የምናከናውነው ምርጫ ራሱ የመንግስት ምስረታ ወይም የጋሞ መንግስት ወደ ሚቀጥለው መንግስት የሚሸጋገርበት ጊዜ አንድ ወር ቀድሞ የሚደረገው። ስለዚህ ያ ማለት ያ ምርጫ ተካሄዶ በቀሩት በነዚህ ጥቂት ምርጫ ክልሎች ላይ ውጤት ታውቀናል ከህዝብ መንግስት ምስረታ የሚመሰረተው። ስለዚህ ከሁለቱ አንጻር ስናየው መንግስት ምስረታም ጉዳይ አይደለም ተሳታይሹ ምክንያቱም በሁለት ምክንያቶች አንደኛ እንዳልኩት አብዛኛው ሰጪ ትናንትና ለብሶ ስለሰጠ ሁለተኛው ደግሞ በቀንድቡ ጳጉሜን ላይ ስለሚሰጥና በተወካዮች ምክር ቤትም በዚህ ዓመት መጠናቀቅ አለበት ምርጫው ተብሎ መስከረም ላይ የተወሰነው ህግ የሚያስፈልግ ማከበር ማለት ነው። ለዚህ ከዛ አንጻር መንግስት ምስረታ ጋር ብዙ የሚያገናኝ ነገር የምርጫው ሂደት ከምርጫ አስፈጻሚዎች ጋርና ከመራጮች ጋር በተያያዘ ነው። ምንድን ነው አንደኛው ትናንትና እኔም ተጠቃሚዎች ላይ ያገኙት ነገር ቦርዱ መራጮች የድምፅ መስጫ ካርድ ጥለው ከመጡ ቃለ ጉባኤ ተይዞ በመራጭነት የተመዘገቡበት ፎርም ላይ ካሉ መምረጥ ይችላሉ ይላል። ነገር ግን ድምፅ ሊሰጡ የመጡ ካርዳቸው ጥለው የመጡ መራጮች አንዳንድ ምርጫ ጣቢያዎች ላይ ተመልሰዋል። ስንት ናቸው የተመለሱ? ለምስል ምርጫ ጣቢያዎቹ ልዘረዝር እችላለሁ። አንድ ቦታ ላይ ሁለት የተመለሱ አሉ። ሌላው ደግሞ ሁለተኛው ምርጫ ጣቢያ ላይ ደግሞ ምንም ቃለ ጉባኤ ሳያዝ አስመርጠዋቸዋል። ሶስተኛው ላይ ደግሞ ያመጡት መታወቂያ አለ እዛ መመዝገባቸውን ሳይረጋገጥ በቀጥታ ስልካቸውን እና መረጃቸውን ይዘ የመራጮቹ ማታ ላይ አሁን ጊዜ ሉዝ ከምናደርግ መጨረሻ ሰዓት ላይ የእነሱን አጣርተን ካለ እንድንመጡ እናደርጋለን በሚል ስቅ ይዘው የሸኟቸው አሉ። ሌላው ጉዳይ መራጮች በግንዛቤ ችግር የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤትን የግል ተወካዮች ምክር ቤትን በአንዱ ሳጥን ውስጥ ሲከቱ ተመልክቻለሁ። ይህ ነገር ምንድን ነው የሚሆነው? ምናልባት ስቆር የሚያመጣው ተጽዕኖ የለም ወይ? ሌላኛው ጥያቄ ከዚህ ከድምፅ መስጫ ሰዓት መራዘር ጋር ተያይዞ እኔ በነበርኩበት ምርጫ ጣቢያ የካቲት ከተማ ምርጫ ጣቢያ ክልል 11 13 ምርጫ ጣቢያ ሰዎች ወረዳ ሁለት ላይ ሁለት ሰዓት ከሀያ አካባቢ በቦታው ተገኝቼ የምርጫ ጣቢያው ምርጫ አስፈጻሚ ያረጋገጠልኝ ነገር ከአስራ ሁለት ሰዓት በኋላ ከልክለዋቸዋል። ከአስራ ሁለት ሰዓት በኋላ ሰልፍ አላሰለፉም። እዛ ሙጫ ጣቢያ ላይ ሁለት ሰዓት ከምናምን በጣም ብዙ አሉ። ነገር ግን አስራ ሁለት ሰዓት ሳይሞላ የተሰለፉ ናቸው። ሁለት ሰዓት ከሀያ ላይ ይህንን ነገር እንዳላስተካከሉ ራሱ ምርጫ ፈጻሚ አረጋግጦልኛል እና ምንድን ነው የሚሆነው እነዚህ ጉዳይ የሚሆነው ያው ድምፅ መስጠት ሂደቱ አልቋል። comment ይሰጣል። የመራጮች ካርድን መጣልን አስመልክቶ ለምሳሌ መራጮች ካርድ የሌላቸው ዜጎች ሆነው ካርድ ወስደው ላይ ተወጧቸው የሚመጡ ከሆነ አሰራሩ ካርድ ሲወስዱ የወሰዱበት መታወቂያ ወይ ማንነታቸውን የሚያሳይ ይዘው ይመጣሉ። በዛ መሰረት ከመዝገቡ ላይ ይፈለጋሉ። መታወቂያቸው ይዘው ከመዝገቡ ላይ ከተገኙ ድምፅ እንዲሰጡ ይደረጋል። ቀለብ ይያዝበታል። በሌላ ሁኔታ ደግሞ ያንን ማቅረብ ካልቻሉ በልዩ ሁኔታ ቀለብ ተይዞ ድምፃቸው መስጠት ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት irregularities ካሉ ለምሳሌ ቀለብ ሳይያዝ አንዳንዴ በነገራችን ላይ ከዜጎች የምንጠብቀው ድምፅ አትሰጡም ከተባሉ ቅሬታ ማሰማት አለባቸው። ያን ቅሬታ ሰምተው ከሆነ በቅሬታ ሰሚ አይቶላቸው ድምጽ ስጡ አይስጡላቸው ጋር ድምጻቸውን ይሰጣሉ። ያንን ካላደረጉ ደግሞ አስፈጻሚዎቻቸው ደግሞ ይህን ችግር ከፈጠሩባቸው እዛ ያሉ ሌሎች ኤጀንቶች ምክንያቱም ደጋፊዎቻቸው የነሱ ናቸው የፓርቲ ወኪሎች እና ታዛቢዎች ይህንን አይተው የፓርቲ ወኪልና ታዛቢዎች ምርጫ ሂደቱ ላይ በትክክል መታረም አለበት የሚሉትን ነገር ለአስፈጻሚዎች መንገር አለባቸው። አሰራሩ ይሄ ነው። እንግዲህ ሁለት ምርጫ ጣቢያዎች ላይ የተከሰተውን ነገር ከአርባ ምናምን ሺዎቹ እንዴት ይሆናል የሚለውን ነገር ለኩሬት በማለት ይከብደኛል። irregularities ሊኖሩ ይችላሉ። እነዚህ irregularity ዎች ግን correct የምናደርገው ወይ ዜጎች እዛው መፍትሄ ትክክል አይደለምና መፍትሄ ይህን ማስተካከል አለብኝ ብለው የምንጠይቃቸው ነው ወይም እዛ የሚገኙ ታዛቢዎችና የፓርቲ ወኪሎች በዋናነት ደግሞ ለእነሱ ስለሚሰጡ ይህ አሰራር ትክክል አይደለም ብለው በማስተካከላቸው ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት irregularity ዎች ሊያጋጥሙ ይችላሉ። ምንም ጥያቄ ነው። የምርጫው ውጤት ይቀይሩታል ወይስ አይቀይሩትም፣ ቁጥራቸው ስንት ነው የሚለው ነው ማለት ነው። አስፈጻሚዎች በተለያዩ መረጃ በማጣት አሰራር ሊበላ ጎበር ወይም በጎ ለምሳሌ ቀጥፎ መጨረሻ ላይ እናየዋለን። እናንተ መጨረሻ ላይ የተሰጣላችሁ ቁጥር ፍለጋ ይፈልጋል። ካርድ የለም የሰውየው ስም እያንዳንዱ ፈለገው መጨረሻ ላይ የተሰጣላችሁ ብለው የአሰራራቸው ስህተቶችን አድርገው ሊሆን ይችላል እና በዋናነት ውጤቱ በመሰረታዊ ሁኔታ በምርጫ ክልል ላይ ያለው ውጤት የተሰጠው ድምፅ ይቀይረዋል ወይስ አይቀይረው የሚለው የሚቀይረው ከሆነ አሁንም አይ ፓርቲ ኤጀንቶችን ኮንቴስት ማድረግ ይችላሉ። በድምፅ መስጠት የሚገባው ይህን ሰው ለእኔ ድምፅ አይሰጠኝም ካቷልና ይታይ የሚል የህጋዊ አሰራር ማለት ግን መሰረታዊ የሆነ ጉልህ የሆነ በምርጫ ውጤት ላይ መሰረታዊ ለውጥ የሚያደርግ ሜጀር ኢንቨርናሊቲ አለ ብለን አናምንገኛው ማለት አንድ ሳጥን ውስጥ ሁለቱንም የምርጫ የምርጫ ወረቀቶች መክተት ድምፁ ኢቫሊድ ያደርገው ምን ጥያቄ ነው። ድምፁ ዋጋ አልባ ያው ቆጠራ ያስቸግራል ነው basically። ስለዚህ የተወካዮች ምክር ቤት ሳጥን ውስጥ የክልል ምክር ቤት ካገኘ ክልል ምክር ቤት ላይ ቆጠታ አስፈጻሚዎቹ ሁለት ሳጥን የተደረገው ለ efficiency purpose ነው። በፊት አንድ ኮሚሽን ከተወሰነ የተወካዮች ምክር ቤትም የክልል ምክር ቤት የሚገባበት ማለት ነው እና ከዛ በኋላ ግመት ነው። ከዛ ኮሮቹ አውጥቶ ሁለቱን መለየት በጣም ብዙ ጊዜ ይወስዳል። ስለዚህ ቆጠራ ለማፋጠን ነው ሁለት ሳጥን የተደረገው። ስለዚህ ተሳስበው አንደኛው ሌላኛው ሰነድ ማለት ድምፁ ዋጋ ይኖረው ማለት አይደለም። እንዲሁ አሰራር ላይ አስፈጻሚዎቹ ቆጠራ ሲጀምሩ አንስተው ዋጋ ያለው ድምፅ ስጭመጣ ስሆነ ድረስ ይለይታል ማለት ነው። ስለዚህ እሱ ብዙ ችግር አይደለም። ስለዚህ የሰዓቱን ጉዳይ ተመልሼ ነው እንደገና ማየው በዛ ሰዓት ላይ መምረጥ የነበረባቸው እና ሳይመጡ የቀሩ ዜጎች ሆነው ኤርፖርት ሳያደርጉ ኤርፖርቱ ለቦርዱ ሳይደርሰው ማስተካከያ እርምጃ ሳይወስድ ከቀረና በመሰረታዊ ሁኔታ irregular የሆነ የድምፅ መሰጣት ሂደቱንና ውጤት የሚቀይሩ ከሆነ contest መደረግ ይችላል። በእኛ በኩል ግን በደረሰ ማንኛውም ሪፖርት በተለይ ምሽት ላይ እውነቱን ለመናገር ምንታማ አይመስለኝም። በጣም ረጅም ሰዓት እየደወልን መዘጋት እንዳሌለባቸው ለኛ አስፈጻሚ የጭስ መልእክት ልከናል። ስልክ አስደውለናል በኮል አማካኝነት አቤቱታ ደግሞ እኛ ጋር ሰባሰባ ስምንት ላይ የመጡትን specific ምርጫ ጣቢያን እየጠየቅን እዛ ምርጫ ጣቢያ ላይ እንዲያ ከቤት ካለባችሁን አስተካክሉ እያለን በተቻለ ሂደቱ ላይ መሰረታዊ የሆነ ችግር እንዳይፈጠር አድርገናል ብለን ነው የምናስበው። ግን አጠቃላይ እነሱ በዚህና እዛ ጋር የተገናኙ የተወሰኑ irregularity ዎች በተለይ ሚሊዮኖችን በምናስተናግድበት ወቅት ሊኖሩ ይችላሉ። እነዚ አሰራሮች የምርጫውን ሂደት የሚያጓትቱት ውጤት የሚቀይሩ ከሆነ ይህን አቤቱታ ማቅረብ ያለባቸው አካላት በተለይ ደግሞ ድምጽ የሚሰጧቸው አካላት አሁንም ድረስ የአቤቱታ ሂደት ይኖራቸዋል ማለት ነው። እሱን ማድረግ ይችላሉ። ግን መሰረታዊ ነው ብለን የምናስበው አይደለም። ሆ እናመሰግናለን።